担心这会儿啊，达莎正在复习，准备明天考试呢。 <laughs> 对。哎，这是奥德萨，大半夜的周日晚上。不过白天太阳照常升起，没有什么阻挡春暖花开的脚步。行了，生活还要继续嘛。